你怎么判断这副拳套到底有没有问题？你刚买到一副拳套之后，你觉得比如左手特别难受，我给你个最简单的方法，比如说谢教练他不知情，他不知道这副拳套，我觉得有问题，所以我就把它给他。我说谢教练，这副拳套呢，我刚才实际我哪只手疼？我左手疼，我要跟他说，现在我右手觉得打着特别疼，左手不疼。你拿这打打把，你感觉右手疼不疼啊？如果打了之后他觉得哟右手不疼，左手也挺舒服，都 OK，那说明这个拳套是没有问题。但是如果他感觉说右手不疼啊。 反正左手疼，那可能证明，也许这副拳套左手真有点问题。因为比如说，你看这副拳套，我用的实际是左手疼，我就跟谢教练说了，我说谢教练，我这左手疼。然后谢教练有可能遭到我的心理暗示，你再反复暗示他，他觉得哪儿都有问题，因为这是心理暗示。但是你反过来暗示他另外一只手。 那另外一种，不仅觉得没问题，觉得你这个也没问题，说明这个拳套是 OK 的。因为很多爱好者，我上期讲过，是因为教练扶把的问题，比如说扶摆拳这样扶，所以导致你手受伤了，疼了。但如果我让谢教练去测试，他去打沙袋，不涉及到两个人的互动产生的一些问题，能排除所有干扰因素。希望你学会这个方法，这方法一般我不教别人的。感谢收看，再见。